Start med at åbne appen MacroLab. Vælg svæve. Nederst i appen finder du en funktion, der styrer, øh, hvilken vej svæven den peger, dens orientering. Tryk på den, og så vil du kunne se et lille lys bagerst på svæven. Øh, det skal pege hen imod dig, og så vil svæven køre lige ud. For at programmere Sveon skal du trykke på plus. Her giver du makroen et nyt navn. Den første her, den kalder vi tid, hastighed. Øh, klik på tilføj eller add. Klik herefter på row, den øverste kommando. Under speed har du mulighed for at angive hastigheden. Det foregår i procenter, den står default til, til hunden. Du kan enten ved hjælp af slideren her angive, hvor hurtigt den skal køre, eller ved at skrive det. Jeg skriver 20%. Og så angiver vi under delay i millisekunder, i hvor lang tid den skal køre. Og øh, i det her tilfælde angiver jeg det til 3 sekunder, 3000 millisekunder. Og øh, så trykker jeg på Create. Nu vil jeg gerne have min øh, svæve til at stoppe igen, så jeg går ind i stop-kommandoen. Der er fuld stop, jeg giver angiver den på max. 255 laver det. Nu har jeg lavet min første øh, programmering af Sphere. Jeg trykker hernede på play for at afvikle.